भारत को आजादी किसने दिलाई जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट वाले प्रिंसिपल ने या सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के कारनामों ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शायद ही कोई है तो चलो आज इस कंट्रोवर्सी का दी एंड करते हैं आज मैं इंडियन हिस्ट्री से सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ that have been hidden from you और ये आपको हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलने वाले तो अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये ट्रूथ लोगों तक पहुँचाना बेहद जरूरी है इंडिया के ज्यादातर history text books freedom struggle में महात्मा गांधी गांधी के नॉन वायलेंट और सत्याग्रह वाले कंट्रीब्यूशन से भरे पड़े हैं जबकि सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को चंद पैराग्राफ्स में समेट किया गया है जबकि ट्रूथ कुछ और भी है Clement Attlee when India got independence in nineteen forty seven Clement Attlee Britain के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्लेमेंट एटली इंडिया आए और दो दिन कैलकाटा के गवर्नर पैलेस में गुजारा बीबी चक्रवर्ती जो उस वक्त एक्टिंग गवर्नर और कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जज भी थे क्लेमेंट एटली के साथ डिस्कशन के वक्त उनसे एक सवाल पूछा महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1943 के आसपास ही फीका पड़ने लगा था और उन्नीस 1946 तो सैतालीस के आसपास कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी जिससे ब्रिटेन को भारत छोड़कर जाना पड़े तो फिर ब्रिटेन ने भारत छोड़ने के बारे में कैसे सोचा क्लेमेंट एटली ने कई रीजन गिनाए और उसमें मेन था सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी की मिलिट्री एक्टिविटीज जिसके कारण ब्रिटिश इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जवानों में ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी कम हो गई थी और कुछ जगह पर आर्मी नेवी और एयरफोर्स में रिवोल्ट भी हो चुके थे और आजादी मिलने में महात्मा गांधी के प्रभाव के बारे में पूछने पर कहा मिनिमल और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा पीवी चक्रवर्ती खुद कह रहे हैं आर्टिकल का लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में बट ये सारी बातें आपको हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलने वाले शायद पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में सुभाष चंद्र बोस फिट नहीं बैठते क्लेमेंट एटली के बातों को अच्छे से समझने के लिए हमें उन्नीस में चलना होगा world war two was at its peak nineteen में ब्रिटेन जापान से युद्ध में सिंगापुर को हार चुका था जापान ने नब्बे हजार से भी अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया था जिसमें ज्यादातर भारतीय थे इन्हीं सोल्जर्स को एकजुट करके सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई अब तक तो ये सोल्जर्स ब्रिटेन के लिए लड़ते थे बट इस बार अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का मौका था ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने का मौका था बट जापान इंडियंस को इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में हेल्प क्यों कर रहा था it's very simple Japan world war two में इंडियन नेशनल आर्मी को ब्रिटेन के खिलाफ यूज करना चाहता था ब्रिटेन को कंट्रोल करना चाहता था आर्मी बन चुकी थी लेकिन अब जरूरत थी एक ऐसे लीडर की जो भारत के बाहर भी हो और इस आर्मी को सही तरीके से यूटिलाइज करने की काबिलियत भी रखना हो बहुत कम लोगों को पता था कि एक ही इंडियन है जो भारत से बाहर भी है और इस इंडियन नेशनल आर्मी में जोश भी भर सकता है and that man was in Germany हमारे James Bond Subhash Chandra Bose house arrest से भागकर अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचे और मकसद सिर्फ एक जर्मनी में कैप्चर्ड वार प्रिजनर्स को यूनाइट करके एक सैनिक टुकड़ी बनाना ताकि भारत पर आक्रमण करके भारत को आजाद कराया जा सके ये प्लान सुनकर ही सुभाष चंद्र बोस के साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है बट अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में उनका ये मकसद पूरा नहीं हुआ this man was a real fighter उम्मीद की एक किरण का छोर ढूंढते ढूंढते सिंगापुर पहुंचे और इंडियन नेशनल आर्मी को उसका लीडर मिल गया now Indian national army was ready to fight American diplomat Henry Kissinger का एक फेमस कोट है nations don't have permanent friends और enemies but only their national interest और शायद जापान का इंटरेस्ट सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों को यूज करने में था उनके सेफ्टी और जरूरी चीजों के सप्लाई में नहीं जापान ने इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों के लिए रस्टी और आउटडेटेड हथियार उपलब्ध करा दिए और कुछ समय बाद राशन और मेडिसिन की सप्लाई भी बंद कर दी बट जब लीडर सुभाष चंद्र बोस जैसा हो और खून तड़पती भारत माँ के बेड़ियों को देखकर उबल रहा हो तो मुसीबतों का सामना हो ही जाता है इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों ने उन्हीं हथियारों के सहारे दो मिलिट्री ऑपरेशन में भाग लिया और जल्द ही दिल्ली तक मार्च करने के लिए भारत के पूरब ऐसी मणिपुर में इंटर किया और इम्फाल पहुँच गए इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों ने डट कर लड़ाई लड़ी बट बैड लक चंद महीने बाद ही उन्हें पीछे जाना पड़ा और कारण थे disease and inadequate ration and medicine supply March 1945 तक इंडियन नेशनल आर्मी की संख्या घटकर मात्र पैंतीस हजार तक रह गई और कुछ ही समय बाद ब्रिटिश आर्मी ने रंगून को कैप्चर कर लिया और इंडियन नेशनल आर्मी को सरेंडर करना पड़ा बट नेताजी ने फिर भी हार नहीं मानी यूएसएसआर के लिए रवाना हुए एक उम्मीद के साथ की ब्रिटिश के खिलाफ इस लड़ाई में कहीं वहाँ ऐसी कुछ मदद मिल जाए बट 1945 में कुछ ऐसी खबरें आई कि भारत का जेम्स बॉन्ड ताइवान में एक प्लेन क्रैश में दुनिया छोड़ गया हमारा हीरो लापता हो गया पर सच्चाई क्या थी किसी को पता नहीं कोई पॉलिटिकल गेम हुआ या नेताजी ने सच में दुनिया छोड़ी बट वेट स्टोरी यही खत्म नहीं हुआ इंडियन नेशनल आर्मी के पकड़े गए तीन मेंबर शाहनवाज खान प्रेम सागर और गुरबख सिंह ढीरोन पर दिल्ली के रेड फोर्ट में ट्रायल किया गया और इस ट्रायल ने वो कर दिया जो बापू का भूख हड़ताल करने में सफल नहीं हो पा रहा हर एक भारतीय के दिल में राष्ट्रवाद का वो भाव उत्पन्न कर गया जिसके कारण ब्रिटिश इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में रिवोल्ट होने लगे एंड फाइनली पंद्रह अगस्त उन्नीस को भारत में आजादी वाली बल्ब जली और पूरे भारत में प्रकाश फैल गया नेताजी तो उस वक्त नहीं थे बट सैनिकों के रूप में उनकी परछाई भी इस मिट्टी के प्रति अपना कर्तव्य निभा इस वीडियो का मकसद डियर बापू महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन करना नहीं है मकसद बस ये समझाने का है की जैसे एक बल्ब को जलाने के लिए गर्म और ठंडा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स की इम्पोर्टेंस सेम होती है उसी तरह आजादी वाली इस बल्ब को जलाने में भी गर्म दल और नरम दल दोनों के कंट्रीब्यूशन का अपना अलग महत्व है इसलिए सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स के कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए तो अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि जिस इंसान ने भारत को भारत बनाने में खुद का अंत कर लिया उसके बारे में ये ट्रूथ भारत के लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेलाइकन जरूर दबा दीजिए